Zapytałem sportowców, jak planują przygotowania do zawodów, bo jeśli na przykład najważniejsze zawody są w połowie kwietnia, no to oni mają być w szczytowej formie nie za wcześnie, nie za późno, tylko właśnie w tym momencie. Jeden ze sportowców powiedział mi, że wraz z trenerem zaczynają od wizji końca, czyli zastanawiają się, w jakiej formie ma ten człowiek być w momencie zawodów i krok po kroku cofają się, zastanawiając się, jaka ma być dieta, jakie obciążenia, jakie treningi. I dochodząc do sytuacji dnia dzisiejszego, planują w szczegółach treningi na najbliższe tygodnie. Czyż nie jest to dobra inspiracja dla biznesu? Jeżeli masz termin dostarczenia rozwiązania, produktu czy usługi, to spójrz krok po kroku, cofając się wstecz, ustal kamienie milowe, a na najbliższe tygodnie w szczegółach zaplanuj pracę. Dzięki temu będziesz gotowy dokładnie w terminie, a nie wcześniej, ani nie, ani nie później. Zatem jeżeli to, nad czym teraz pracujesz, wymaga terminu, to zacznij z wizją końca.